Bom pessoal, nessa segunda aula eu vou mostrar para vocês o posicionamento da mão esquerda e alguns exercícios básicos para que vocês possam desenvolver a digitação correta na mão esquerda. Na mão esquerda nós identificamos os dedos por uma numeração que vai de 1, 2, 3 e 4. Né? Cada dedo vai se posicionar numa casa correspondente do violão enquanto a direita vai fazendo a, o mesmo toque né, que eu já mostrei para vocês na aula anterior. Então, resumindo, para a mão direita, indicador médio, nas três, nas três cordas inferiores, né? e o dedão polegar nas três cordas superiores. Vamos então. repetindo o exercício, agora com quatro toques para cada nota, né? para cada casa que eu apertar, eu vou fazer quatro pulsações com a mão direita, né? então quatro puxadas com o indicador em médio, e quando chegar nas cordas superiores, quatro toques com o polegar. isso, pessoal. É, espero que vocês aproveitem ao máximo esse exercício e até o próximo.